東京に集まりましてスーパーさんが集まりまして先ほどですねよさこいの成長節を覚えましたけんど心意気はどのチームにも負けませんき応援よろしくお願いいたします明日から宴会いよいよさいよいよさそれではあったん講師踊り子隊参りましょう 요철에요 요철에요 요철에요 요철에요 요철에요 오징어 교사에 연초요 연초요 연초요 연초요 연초요 연초요 연초요 연초요 전해요 전해요 전해요 천혜야 천혜야 천혜야 예 천혜야 천혜야 천혜야 ありがとうございました。あったでした。ありがとうございました。